はい、おはようございまっちょフォルテですえ今日はね、今日はね、たくさん皆さんから質問をいただいたので、ちょっとね、それをね、答えていきたいなと思いまっちょシェご実家でお母様の作ってくださるお袋の味で好きなものは何ですかまた遠足や学生時代とかでお弁当の中に何のおかずが入ってるとテンション上がりましたかえっとねお袋の味って感じるのはやっぱカレー カレーですね。カレー。でね、テンション上がるのはアンパンマンポテトとかハッシュドポテトが入ってるとテンション上がりましたね、弁当の中には。はい。好きな言葉は何ですかノーペイン、ノーゲイン。痛みなしには得るものなし、みたいな。ピアノを弾きながら感動し泣いたことがありますかえっとね感動して泣いたことはないんですけど悔しくて泣いたことはありますね例えば僕あのとある音大の めちゃくちゃ上手な人たちの先発コースの演奏を1回聞いた時に、まあ、結構メンタルが弱かった時にその演奏を聞いてなんか自分との差を感じて悔しくて泣いてしまって、まあ、感動で泣いたことはないですね悔し泣きはよくあります悔しいですショパン以外で聴くのが好きな作曲家と弾くのが好きな作曲家を教えてください聴くのが好きな作曲家はラフマニノフで結構ピアコンが好きですで弾くのが好きなのは まあでもリストとか結構弾いてて楽しいですねハマると音がおすすめの曲教えておすすめの曲はチャイコフスキーのピアノコンチェルト結構おすすめ今までピアノをやっていて一番良かったと思ったのはどんな時ですかはいえっとねやっぱり今こうやって YouTube で発信していてまああの何少しずつみんなに認知されるようになってきたことですかねやっぱ僕はピアノという武器っていうのもあるってことが再認識できたので良かったです人生豊かに やってますピアノ以外の習い事はえー、っとねえー、っと習字皇室水泳野球柔道バイオリン英会話めちゃくちゃ言ってましたね練習していてもうまくできず気持ちの面で壁にぶち当たった時どうやって乗り越えますかはいえっ、ー、とねそれはねもうあの全く違うことをするピアノとは全く違うことをしてちょっとリフレッシュして一旦ちょっと熟成させるまあお肉のように もし小さい頃からピアノに触れてなかったら今どんな生活だったまあ多分今ゴリゴリの営業マンになってると思いますね <laughs> 多分ジャパネット高かそれかもしかしたらなんか俳優か芸人を多分目指して東京で多分養成所かなんかに入ってやってると思います今でもかっこいいマッチョだけどどれくらい目指してますかあえっとねえっと YouTuber のジンさんって人がおるけんそのぐらいその人ぐらい目指してますえいって感じ 想で常に心がけてることありますかえっとねあの人にどんな風に聞こえてるかなっていうのを自分で感じながら弾いてますねじゃあ自分の音楽のセールスポイントは、まあ、セールスポイントはド派手でド派手でものすごくあのもうなんかサーカスにいた気分になれるようなクラシックの演奏っていうのを僕はモットーにしてますね一人で黙々と練習するコツえっとね 僕はもう YouTube に発信しだしたからもう練習しないと恥ずかしくてこんなもん投稿できないからまああのでもねやっぱそのコツとしては誰かに聞いてもらう誰かのために弾くっていうのが一番上達するコツらしいですよストレス解消法は JJ! えー、とジムです弾いたことあるのもないのも好きなピアノ曲いくつでもいいので教えてください、えー、好きなピアノ曲はラフマニノフのピアノコンチェルト2番3番とチャイコフスキーのコンチェルトで で、弾いたことないんですよ、その3曲とも。で、弾きたいなと思ってるんですけど、なかなかやっぱ練習もめんどくさいんで、サボってますね。全然まだ冬読みもしてないです。はいあと、ファンクラブは実現しそうですかそうですね、今、ファンクラブについて、もう独自の、あのプラットフォームからそのエンジニア部門と今相談して、まあ、エンジニア部門ちょっとかっこつけたんですけどもエンジニアの人とちょっとね相談しながらちょっと個人でねちょっと今作ろうとしてるのでちょっとその、まあ、できたらちょっと入ってくださいでそことかでねそのオフ会とかのイベントとか 告知とかをしていきたいなとか思ってるので、まあ、まだちょっと先の話なんですけど、まあ、今作り出してる最中なのでそのサイト自体もみんなチェックよろしく一番気に入ってる自分の筋肉紹介してください二頭筋二頭筋二頭筋バイセップ二頭筋他にやってみたい楽器はありますかえっ、ー、とね歌だったりあとはあのー、打楽器でどこまで大きい音が出るのか検証してみたいですね苦手なものは何ですか虫 虫虫好きな食べ物5個5個、えー、ハンバーグ焼肉カレーラーメン寿司感動した映画3個はい君に読む物語えっとホームアローンそしてあとなんかウィル・スミスのなんかあの詐欺師の映画ペテン師みたいな感じ 体の小さい子が迫力ある綺麗なフォルテを出すにはどうやって弾けばいいか教えてほしいですこれはもうあのー、まあ、直接教えるしかないですけど、まあ、あのイメージとしてはその人って必ず全て筋肉があってで背中の筋肉っていうのが結構人間の体でかなり大きい部分なので でそこをもともと必ず小さい子でも筋肉自体はあってその筋肉その背中の筋肉自体はものすごく大きいからそれをうまく使うとかなりいい大きい音が出ると思いますでもその使い方をマスターするためにはものすごく時間がかかるし僕も最近やっとその背中のトレーニングとかを2年間ぐらい3年間ぐらい本気でやって最初の1年間全然わからなかったけど少しずつわかるようになってきたので、まあ、それをまあ端的にフォロテか、まあ、あの直接レッスンだったら指導しますよ 嘘です。えっと、これは難しいので、一緒にみんなで頑張ろう。ピアノ留学するならどこの国や学校がいいですかえっとねまあ行きたいところはたくさんあるんだけど、まあ、学校自体はあんま行きたいっていうところはなくてその国に行きたいっていうのはあるのでまああのもしかしたらとお金がたまったらまあ放浪するかもねそれも全部道後で出したいねヨーロッパフランスイギリスイタリアドイツ、えー、アメリカも全て行きたいねうんオーケストラと弾きたいですか はいそれは弾きたいですもし弾くなら何の曲えー、とねチャイコフスキーかラフマニノフの2番かなまあでもまだ譜読みもしてないからまあ無理だねうんいつも夜にピアノ弾いてるイメージだけどなかなか寝つけなくなったりしませんかんねなりますだからこんな時間に起きてるんです女性ピアニストは胸の脇や肩甲骨の下の筋肉が動いているように見えますそれらを自宅でも鍛えられますか鍛えると演奏変わりますか That's right of course 関東にまだ来ないのえっと7月末ぐらいから行く予定だよ今日は虫歯の日ですがプロテ君は虫歯ありますか演奏中以外でも口が開いていることは多いですかはいもちろん今まで何回も口が開いててよだれが垂らして鍵盤の上にたくさんよだれピシャーして琵琶湖の周りのようにしたことありますねそしてプラスあの僕は虫歯には今まで人生一度もなったことありませんはい歯は大好きです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 になれるんじゃないかなと信じてます歌は練習続けてますかサボってます頑張りますこれからチャレンジしてみたい曲はありますかえー、ありすぎて時間が足りなくて面倒くさくてやってないです学校の文化祭で伴奏するんですが曲の雰囲気をなかなかつかめず曲の世界に入りそういう時はねもう楽譜を食べよう楽譜を食べたりあとは飲んだりいやもうそれは置いといてあの普通にね、まあ、音楽を聴きまくって、まあ、どんな感じにしたいかとか先生とかみんなで相談しよう もし生まれ変わったら何になりたい俺実家にピアノは何台ありますかえっとねグランドピアノが3台そしてアップライトピアノが1台そして電子ピアノが数台って感じだね子供にピアノの楽しさを教えるにはどうしたらいいですかまあクラシックにこだわらずその子供がやりたい曲をやらせてあげるといいと思いますよやりたい曲を弾くためにはこの練習が必要だよっていうのを教える形でやっぱ指導するとやっぱ上達してくれるんじゃないかなと思ってます アニストはいますかえっ、とね憧れのピアニストはデニス・マツエフさんだったりランランさんだったりまあ憧れではあるけどまあ多分慣れるとは思わないから違う形になると思う今までない新しい新ジャンルのピアニストコンクールで不合格だった私に声をかけていただけるとしたら気にするなたった紙切れ1枚だ、まあ、それについての動画も出すよ出してると思うからね大人になってからピアノについてお母さんと話しますかあんま話さないねうん もうあの、もう別々に好きに勝手にしてくださいみたいな感じですね。迷惑をかけるなよと。それだけです。弾くのが得意な曲は何ですかうーんとね、まあ華やか系、派手な曲は得意。もうほんまに、うわ、フォルテですみたいな感じのが得意ですね。プロテイン何飲んでますか今もイプロっていうのを飲んでるんですけど、ちょっとね、またプロテインつきたから新しいの買わないとなってて、 まあ、つきて全然飲んでないんで最近はサラダチキンとか鶏胸肉をプロテイン代わりに食べてます手広げて何度届きますかえっ、ー、とドレミファソドレミファソラシドレミ柔道ピアノ未経験者ですピアノの魅力を教えてくださいえっ、ー、とね僕もわからない <laughs> あのなどうやった未経験者の魅力あのまあピアノはあくまで一種の あの特技の一つとかそういう感じ趣味の一つだと思ってるからいわゆる野球が好きだったりあのサッカーが好きだったり釣りが好きだったりみたいな感じでただ単にそれがピアノゲームと同じような感じ10の1の効果的な練習の仕方は10度の速いアルペジオの連続は疲労蓄積しませんかしますあれはしますします効果的な練習はまたなんかあのブロックかなんかにまとめるわ親から言われて嫌だったこと言われたかったことありますかうーんとね ないです記憶はあんまないです現在同じようにピアノ嫌いになってしまった子にアドバイスがあればお願いしますまあサボりたい時はサボって好きなことを探してみようそしたらもしかしたらまたピアノに戻ってくる時があるからかねあるあるよね多分あると思うよだからまあその時やりたいことを一生懸命やってみようグー減量中でしたよねはいちょっと痩せたよね ピアノの練習してたらフラフラになっちゃいませんかあもうそんなもうあのそこまで絞らないから大丈夫 <laughs> そんなその世界はもう2パーとか3パーやけどね宝くじが当たったら何に使いますかあもうみんな YouTube バイバイ <laughs> どうやったら以前自分なりに仕上げた曲の質をそれほど落とすことなくすぐに弾けるようになるのでしょうかこれも僕まだ研究中だから何とも言えないんですけど、まあ、とりあえずいろんな曲を弾くことによってテクニックが上がるから まあ、それによってもしかしたら覚えてるんじゃないかなって思ってます今までで一番難しいと思った曲はうーんとね難しいと思った曲、まあ、ショパンエチュード10の2かなポルテ君は以前スポーツされてましたがあるいは現現在スポーツされてますかはい、えー、と過去に柔道野球やってましたねで柔道では一応全国大会県の代表になるぐらい結構頑張ってましたねで相撲も実は柔道技で 県のチャンピオンになって相撲部屋からもスカウトされましたどすかい生でぜひ演奏聞きたいですライブ予定などありますかえっ、とね今のところゲストコンサートだったりみたいな感じがあのなんかなんかいろんなそういう感じの仕事とかは今後受けていこうかなとは思ってるんですけどまああの本格的なソロリサイタルっていうのはあんま考えてなくて今のところはやっぱ修行の段階なのでまあ開きたいとは思ってるんだけど、まあ、もしかしたらオフ会演奏会とかは開いていこうかなと思ってるので、まあ、まだ今年中に開けるかどうかどうかわからないんだけど まあ今後とも応援してください長い目でいこうぜずっと幼い頃からお母様にピアノを教わっていたのでしょうがそれとも途中から別の講師に教わってたのですか、えっと、1週間に1回ぐらいは習いに行った行ってたんですけどもほぼ毎日おかんのレッスンを受けてましたおりんのスパルタレッスンベンチプレス何キロいけマッチョ最高100マッチョ大丈夫今一番行きたい国はあーアメリカどうして自由になりたい <laughs> アホだろ筋肉したい筋肉したい筋肉したい防音室って全く音が漏れていかないんですが深夜にあれだけ弾いても OK なことに驚きですまああの周り何もないし防音室は基本全く聞こえないような僕の家の防音室ですまあ防音室によっても多分変わってくると思います今後の目標とか何かありますか、まあ、とりあえず YouTube をめちゃくちゃ伸ばしてまああのいろんなことに手を出していくんですけどあのまあ 音楽だけにとらわれずあのねやっぱ音楽を使って人生に豊かするっていうのが僕のモットーだから音楽とか筋肉をだからもうあのこれだけに音楽ピアノだけにもうあのこだわりすぎないようにしてる畑でストリートピアノ素敵でしたなので畑の野菜で一品作ってください分かったよフォルテ TV チェックよろピックバッハは弾かないんですかあバッハは苦手だから弾けないでも弾かないといけないから今最近やりだしましたでもみんなにまだ披露したくないです以上 オルテ君はスタンウェイに憧れていると前に動画で言ってた気がしますがスタンウェイのどこが好きですか他の有名なベーゼンドルファーやベビシュタインよりもスタンウェイに魅力を感じる点はどこなのか気になります、まあ、やっぱ多分引いた回数が多いっていうのもあるんだろうねでもなんかスタンウェイっていう名前が好きなんだろうねまあバカですまあでもやっぱあのいい男出るんですよプロとはプロとはまああのー、それ自分のそのプロだと思って仕事を受けてるそのお金をもらって仕事を受けてるというか、まあ、その そのことに関してお金もらってるってことに関してやっぱもうそれはもうプロだなと YouTuber も逆に一種のプロだし今までの人生で一番嬉しかったことはうん今悲しかったことは言わせる芸団の石に落ちたことだよふざけるなめどれに耳をよくする練習ってありますかえー、逆に聞きたいでも耳は3歳までに決まるって言われてるからまあそれまでの間にめちゃくちゃいろんなのを聞くといいらしいよ よくするトレーニングって言ったら、まあ、自分が上手になるしかないんだけど、自分の音を自分で審査員するが一番上手になりますよ。そう、この前言った録音です。その録音の仕方は僕の動画、過去の動画見てください。超効率的な録音練習法というのがあるので。ピアノの掃除の頻度や掃除の仕方を知りたいです。うん、乾いたタオルでふきふきするといいらしいです。やはり好きな曲 を練習するより波動を優先させるべきでしょうかいやこれがどこの段階を目指してるかによると思うよ自分がその何好きな曲を弾く方が楽しいんだったらそれで全然いいと思うしでも本当にかなりいろんな曲を弾けるようになりたいって言ったらやっぱハノンだけではやっぱ結局はダメだからショパンエチュードとかも絶対弾かないといけないだから自分のことどう思ってますかまああのー、だまああの俺は俺だな誰でも誰とも被らないんだろうねと思ってるまあ中山筋肉とはもしかしたら被るかもしれない 早いパッセージの弾き方を教えてくださいゆっくり練習何のピアノ使ってますかヤマハの C1 子供の頃レッスン後のご褒美はアメリカンドッグでしたが大人になってからの練習後の次へのモチベが上がるご褒美はありますかうーんないもうモチベでやってない 幼少期からどのような教則本で勉強されてきたのか教えてほしいです。まあ、今度今後ちょっと詳しくねおかんとかと一緒にねそういうのをね解説していけたらなと思ってるけどねちょっと今はまだまとまってないけん控えとくわコンクールや発表会本番練習通りに弾くにはもうそれを練習通りに弾くにはっていうやっぱ難しいとこだよねだからまあ練習の時に本番と思って練習してたら弾けるようになると思うよ ピアノから離れたくなったことってありませんかありますあります小学校5年生の時野球に始めましたそして中学校柔道始めました柔道も強くなりました離れてましたピアノはピアニスト以外に将来の夢はありましたかやっぱあのー、何まああのなんまあもともと結構社長になるとかずっと言ってたからね社長だったり芸人だったり俳優だったりなんかいろんなやりたいことはあったけどまあやっぱあの何やっぱあのビジネスとしても成功させるっていうのは僕の夢でもありますね昔からの。 新しい曲を始めるとき音を拾い指を鳴らしているときにどんな音が欲しいも考えながらやっていますかはいた多分はい10の1を本番でうまく弾けるようにするにはもう何回も本番に持っていくしかないうんそれだけ いろんな人の演奏を聴きすぎると自分の色がなくなってしまうと聞いたことがありますがどう思いますかまああの僕はあんま影響されないタイプだと信じてるけどやっぱり多分聞いたからその自分の演奏好きな演奏にたどり着いてると思ってる、まあ、いろんな意見があったからまあでも多分影響されるんかなまあでも影響されたとしても 結局のところ、その真似るってことはものすごい自分にとっての成長になるから、逆に考えてごらん。エフゲニー・キーシンのモノマネができたら、それはもうエフゲニー・キーシンの演奏ができたってことは、ものすごく世界的に評価されるってことだから、それになるためのテクニックが相当いるってことだから、まあね、真似真似するっていうのはものすごくいい練習法ですよ。私は手が小さくードギリギリですが、英雄ポロネーザ弾けると思いますかもちろん余裕です。まあ、あの、難しいとは思うんですけど、やり方によっては余裕です。 シュパコンクールとかで結構ちっちゃい手の人とか小林あみちゃんとかも弾いてたのでいけます理論的には不可能ではない次の相方ちゃん探してるんですかえっとね今のところ探してないねもう完全にフリーランスで個人でやっていくってことになったからまああのいわゆる個人事業主で今やってるのでまあこういう形でやっていこうかなと思ったのでまあソロですねもう無人島に持っていくものを一つ選ぶとしては何を持っていきますかえパパンツかな やっぱあの全裸でさすがにあの SOS 出せないんでね、まあ、パンだって何もも無人島に行くとしたらフルで行かんといけないやろもう何も服なしでってことはパンツは持っていかせて恋人はいますかあるいは好きな人はいますかみんなはどうそれではじゃあね 그라바급 타마와스 테테 남나라 참네르 토르크 시테네 뭘 맞춰 무슨 맞춰 맞춰 맞춰 맞추르 뭘 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰